me defino como mujer y como heterosexual. Soy un chico trans. Yo siento que soy una mujer. Eh, hombre heterosexual. Ponerle como mujer. Sin ningún género, no binario. Me defino como mujer. Como una persona a la que le gustan las personas, sean varón, mujer, e o arroba o x o eso de chiquita yo quería ser varón, en un momento había gente que no estaba de acuerdo. El género es una construcción social que se debería destruir. Para mí es algo propio de la persona. Te imponen el género, depende de los genitales que tenés. Hay personas que se sienten a gusto con los genitales que tienen, pero siguen... su género sigue siendo el otro. Pero el género está en la cabeza. Para mí ser varón era ser bruta, que me gustara el fútbol, tener el pelo corto, cosas por el estilo, pero ahora ya no sabría cómo decirlo. Soy un chico trans, eh, en mi caso no me identifico como mujer, me identifico como chico. Creo que te vas dando cuenta cuando creces. sí, me quería raspar. Rápate, ay. Ah, Total no te va a quedar. El pelo crece, Cata, tenés que animar. Hola. Tenés que tener... Hola. Hola. Tenés que tener linda cara para raparte. Yo no sé si me quedaría bien. No tenés que tener ninguna cara me defino como mujer, pero no siempre fue así para mí. Primero me identifiqué como eh, género fluido. Fluido es em, no tener un género definido, sino ir cambiando. Un día yo me despierto y digo, soy mujer, y al otro soy pibe, y pasado mañana soy no binaria. Y después pensando bien las cosas, eh, me identifico como chico trans, y finalmente después de pensarlo, leer cosas, ya no sé, no, me identifico con sin ningún género, no binario. Ni mujer ni varón. Mi género va a seguir siendo un chico y el cuerpo no me va a decir qué soy o no soy. Creo que igual va más en cada persona eso. Que hay gente que sí, que se quiere operar, a otros que no, ni siquiera se quieren hormonizar. Está abriéndose más el mundo ahora para mí respecto a los pensamientos y la definición de uno mismo. Desde chico nos imponen un género por los genitales. Si tenés vagina sos mujer, si tenés pito sos hombre. Y nadie nos enseña que eh, eso puede cambiar, que en realidad hay mucho más allá del binarismo de hombre-mujer y la gente ante algo nuevo se asusta, no quiere aceptar que hay algo más allá de lo que ya saben.